Wahyudi. Di video ini kali ini saya akan menerangkan bagaimana menggabungkan pensil warna ini. Saya ada membuat rangkaian Juka memakai pensil ini di YouTube Juka nomor 15. Di sana saya tidak menerangkan bagaimana cara menggabungkannya. Di sini akan saya jelaskan. Ini saya memakai kawat warna. Kawat apa aja juga bisa, ya saya akan mulai men mencoba membuat saya memakai kawat 4 helai kawat ini kawat floral wire ini nomor 26 mula-mula kita gabung dulu dua kawat ini disatukan yaitu dengan cara dipelintir dua kali ya dicoba dulu make sure dulu dia udah ikat terikat belum sudah lalu yang satunya sama juga dua kita satukan dua kita satukan ya udah kuat nah, kita ambil pensil yang sudah kita atur warnanya yang kita mau berurutnya bagaimana lalu ambil satu kita taruh kawat kita di bawah kita tarik yang kencang dua kali kita pelintir dua kali lalu kita buka kita ambil kawat yang satunya lagi taruh di bagian agak atas sedikit nah, agak ditarik ya lalu kita pelintir lagi kita tekan dulu kita pelintir satu kali dua kali nah, yang kalau belum kencang kita bisa ulang boleh nah terus kawatnya kita buka untuk kita taruh pensil yang berikutnya ya. pensil yang berikutnya di bagian dasarnya kita ratakan di meja maksudnya supaya dia nanti bisa berdiri nah, sama juga kita tarik satu kali dua kali Tariknya ini harus kencang. Ya, kalau kendor nanti dia mudah lepas. Satu kali, dua kali. Ya, dibuka kawatnya dua-duanya. Lalu diambil pensil yang berikutnya, diratakan dulu di meja supaya dia bisa berdiri. Kemudian kita tarik lagi kita ratakan kita pelintir lagi dua kali satu kali dua kali pelintirnya ini kalau makin banyak jarak antara satu pincir dengan yang lainnya akan makin renggang boleh-boleh aja tapi harus kalau kita pelintirnya tiga kali semuanya harus tiga kali nggak boleh yang satu pensil tiga kali yang satu pensil dua kali nanti jelek jadi kalau mau dua kali, dua kali semuanya, mau tiga kali, tiga kali semuanya. Yang berikutnya lagi. Di sini saya hanya memakai lima pensil. Jadi yang saya ikat di bagian bawah saja, itu udah cukup. Tapi kalau mau pakai pensilnya lebih banyak, ikatnya nggak bisa hanya di bawah aja, karena nggak kuat. Ikatnya harus di bagian atas juga harus ada ikatannya krusial yang terakhir diratakan dulu juga di mejanya kemudian kita ikat ya satu kali dua kali ya lalu yang bagian atas satu kali dua kali sudah terikat, sudah kita cek dia bagus. Sisa kawatnya ini bisa kita potong. Ya, kita potong, kita potong. Yang ini juga kita potong. Nah, ini kelebihannya ini akan tajam. Jadi harus kita tekuk pakai tang, tekuk ke bawah ya semuanya nih ada empat nih supaya nggak tajam ya jadi deh kita punya pensil Nih, ya di sini hanya lima yang saya pakai jadi hanya dua ikatan di sini sudah cukup tapi kalau mau yang panjang misalnya 10 dijajarin begini nggak kuat kalau hanya dua harus tambah lagi di atas ya sama seperti ini tapi di atas ada lagi kawatnya ya, ini semua sudah jadi kalau ingin lihat bagaimana saya merangkai memakai pensil ini dan apa hasilnya, bisa dilihat di YouTube Ike Banalusi Jiuka 15. Terima kasih. Jika suka dengan video saya, silahkan share, like, dan subscribe. Sampai jumpa.